هر شخصیتی که دو چیز برای من زمانت بودی یعنی وعده بودی هر شخصیتی قول بودی که من خودم از ضرر همین دو چیز از گناه همین دو چیز نگه میدارم جناب پیغمبر گفتن من برای او جنت وعده میدم کسی اگر بگه که من بعد از مرده زنده نمیشم در نزد خدا نمیخیزم و جواب نمیگم و ایمان نداره و کافر است ها چنان بخیل هستن که وقتی مهمان در خانه اونها شود زقیدن سر میکنن ناراحت میشوند حالت تشنه ترین برای انسان در سکرات موت است آب میگن از گپ ماندن دهنم میجمانه میخواه که آب آب دیدک اون آتش دوزختی که باید میسوزاند او را خاموش میگرده از همه دورترین شخصیت از خداوند انسانی هست که دیلی سخت محاکمه میکنه سودیه هست حرف به حرف تا اهمیت میتیه در سخن خود تو را متهم میکنه و گناهگار میکنه خداوند عذاب علیم میگه عذاب خیلی خار کننده عذاب خیلی سخت شونده و زیاد شونده یک نرفت گلو تا نگوید لقمه را حق ادخلو در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن تن هر شخصیتی که برای من زمانت بدهد یعنی وعده بود یا که دو چیز نگه میداره دو چیز از ضرر و از گناه نگه میداره من برای او شخصیت جنت وعده دیم تن هر شخصیتی که دو چیز برای من زمانت بودی یعنی وعده بودی هر شخصیت قول بودی که من خودم از ضرر همین دو چیز از گناه همین دو چیز نگه میدارم جناب پیغمبر من برای او جنت وعده دیم من زامین میشوم یعنی زمانتش میتیم بشارتش میتیم خبرش میتیم که وای جنتی هست این دو چیزی هستن برادر عزیز یکمش زبان دویمش شرمگاه این دو چیز خیلی خطرناک است در انسان این دو چیز خیلی برای انسان از زهر ضررناک تر است یکمش زبان دویمش شرمگاه از این دو چیز انسان از ضررش انسان باید خچه نگه بداره شخصیت از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن یا رسول الله آیا نجات یافتن از عذاب و قهر و غضب تو هم در دنیا هم در آخرت در چی چیز است ما چیکار کنیم که نجات میابیم از عذاب تو از قهر تو از این بیبرکتی که امروز به نام کریزیس به نام دیگر دیگر در جامعه پیدا شده است شخصیت پرسیدن گفتن یا رسول الله ما چیکار کنیم که نجات بیابیم هم در دنیا هم در آخرت جناب پیغمبر سه چیز را توصیه کردن سه چیز را یعنی پیشنهاد کردن نصیحت کردن گفتن امسک علیک لسانک ولیسع بیتک و ابکی علی خطیعتک تن یکمش این که زبانت را در خودت نگه بدار هر چیزی که در زبان آمد از زبان بیرون نکن هر چیزی که خواستی نگو هر سخنی گفتنی میشوی اون سخن را سنجش بکن که آیا سخنی سواب است سخنی درست است سخنی رضای خدا هست یا نه ولی عزیزای خدا هم وقتی حالت قیامت میگه به یاد آوردن که خداوند برای هر حرفی که ما از زبان بیرون میکنیم پرسیده میشه و خداوند میپرسد با چی خاطر این کلمه را این سخن گفتی حضرت یک جمله دارن میفرماید که هر چی گفتم تلخ گفتم هر چی خوردم بود زهر هر چی گفتم تلخ گفتم هر چی خوردم بود زهر بر دهان من زبان گویا زبانی مار بود میگه هر چیزی که من گفتم تلخ یعنی چیزی که انسان ناراحت میکنه کام انسان بسیار خود میکنه که انسان از او چیزی تلخ ناراحت هر چی گفتم تلخ گفتم هر چی خوردم بود زهر به چه خاطر زهر بود پروردگار میپرسد در برابر خوردگی چی کار کردی امروز نعمت من استفاده بردی من امر کردم که هر لقمه که تو فرو میبری به تعبیر مولانا هیچ برگ بر نیفتد از درخت به قضا و حکم آن سلطان تخت هیچ یک لقمه نرفت سوی گلو تا نگوید لقمه را حق ادخلو تا لقمه را خداوند امر نکنه که در گلوی من شما فرو بروه وی فرو نمیروه ما بسیار حالت در حالت سکرات موت مردم اشتراک میکنیم بعض انسان ها از همه حالتی تشنترین برای انسان در سکرات موت است آب میگن از گپ هم ماندن دهنه میجمونه میخواه که آب و یا با یک خاشی کمی آبش میچکانن یا یک پخته را میگیرن در لبهاش لبهاش تر میکنن آب میچکانن اما آب جانبی درون نمیرود دیگر وقتی در دهنش آب میریزن از این برهای لبش بیرون میشه و میریزه به چی خاطر برادر عزیز دیگر فرو نمیرود به خاطر که دیگر اجازت نیست برای فرو رفتنش به خاطر که دیگر خداوند امر نمیکنه اجازت نمیده اون آب که او دخولو داخل شو خداوند امرش نمیکنه که در حلق و گلوی بنده من داخل شد چون که فرصت و وقت این بنده به پایان رسیده است به همین خاطر حضرت گفته که هرچی خوردم هرچی گفتم تلخ گفتم بد گفتم نادرست گفتم چونکه که خداوند منم میپرسد با چی خاطر گفتی برای چی غیبت کردی برای چی دشنام دادی برای چی سخنچینی کردی برای چی تعنه زدی برای چی یک بنده خدا را آزار دادی خیلی تلخ است جوابش جوابش آسان نیست من و شما را اگر یک دشواری و مشکلی اگر دمی حکومت و قانون زمان بیاید برای خودمون ادوکت سنیمت میکنیم پیش از سری سودمون ادوکت ما را سخن نشان میدهد گپی ناجا نزنی از این سخنهایی که من گفتم حرفی زیاد نگویی به چی خاطر؟ به خاطر که اون انسانی که اونجا محاکمه میکنه سودیه هست حرف به حرف تا اهمیت میتیه در سخن خود را متهم میکنه و گناهگار میکنه این سخنهایی که امروز ما میگوییم خداوند در محضرش میخیزانه میپرسه برای چی گفتی؟ برای چی بنده من تحقیر کردی غیبت کردی برای چی بنده من آزار دادی برای چی بنده من دشنام برادری عزیز آیا دم او عظمت و بزرگی خدا جرأت و قوت داره که جواب گردانده بتوانی الحمدلله ما همه ایمان داریم که میموریم آخر در نزد خدا خیزانده و پرسیده میشویم کسی اگر بگه که من بعد از مرده زنده نمیشم در نزد خدا نمیخیزم و جواب نمیگم و ایمان نداره و کافر است چونکی که زنده بعد از مردن این یکی از جزئیات اعتقادی ما هست این یکی از جزئیات باوری و اعتقادی ما هست به این خاطر پیغمبر بزرگوار گفتن که زبانت را در خودت نگه بدار هر چیزی خواستی هر سه در زبان آمد بیرونش نکن یسع بیتوک چقدر خانه خود را وسیع بدار یعنی دلتنگ نباش وقتی یک انسان در خانت مهمان شد سختت نرسه زورت نیاید بعضی انسان ها به بخیلی هستند که وقتی مهمان در خانه اونها شود زقیدن سر میکنن ناراحت میشوند نمیدانند که مهمان چی عزت داره من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه جناب پیامبرتان هر کسی ایمانی به خدا و ایمانی به روز قیامت داره باید مهمان عزت کنه مهمان مهمانداری کنه مهمان خیلی فضیلت زیاد داره سیومش پیغمبر بزرگوار گفتن وبکی علا خطیعتک تن برای خطاها و گناهات گریه کن نزد خدا آبی دیده بریزان تا اینکه به حالت رحم کنه تا اینکه گناهی تره ببخشه تا اینکه او خطای ترا محو و نابود کنه نباشه عذاب و جوابش خیلی سخت است برادری عزیز عذاب دنیا عذاب دنیا را خداوند به همون درجه و به همون قدر گردانده است که انسان طاقتش داره طاقت آور است هرچند اگر عذاب دنیا هم باشه طاقت آور است اما عذاب آخرت طاقت آور نیست عذاب آخرت خداوند عذاب علیم میگه عذاب خیلی خار کننده عذاب خیلی سخت شونده و زیاد شونده عذاب عظیم شم میگه عذاب خیلی بزرگ این علیم و عظیم هر کس طاقت کردن میتواند عذاب آخرت رفته رفته زیاد شدن میگیره برادر از در یک حالت نیست انسان با او عادت کنه بعض انسان ها بعضی درد ها دارن بعضی انسان سرش درد میکنن پا، پاچه هاش درد میکنن یک دردی داره و از بس که درد در وجود این دوامناک یعنی یک ماه و دو ماه و یک سال دوام میده انسان با همون درد آموخته میشه طاقت میکنه دیگر میگوی برادر ناراحت است میگه حضرت سرم درد میکنه و همو در طاقت کرده است اما درد آخرت طاقت آور نیست برادر عزیز چون که رفته رفته زیاد شدن میگیره رفته رفته وزوین شدن و سخت شدن و دشوار شدن میگیره به این خاطر جناب پیغمبر گفتم برای خطا و گناهی که امروز میکنی نزد خدا گریه کن بخیلی کن بخیلی نکن اون قطره آبی دیده ای تو را خداوند از تو دوست میداره قطره آب دیدد اون آتش دوزختی که باید می سوزاند او را خاموش می گرداند جناب پیغمبر گفتن شما سخنهای خود را به غیر ذکر و یاد خدا زیاد نکنه یعنی سخنی بهوده زیاد نگویه زیرا اینکه سخنی بهوده و زیاد گفتن به غیر یاد خدا به غیر ذکر خدا سخن گفتن دلهای شما را سخت میگردانند دلهای شما را سیاه میگرداند. دلهای شما را بعد میگرداند از همه دورترین شخصیت از خداوند انسانی هست که دلی سخت دارد. جناب پیغمبر گفتن از همه شخصیتی که از خدا دور است یعنی از محبت خدا دور است از رضای خدا دور است از بندگی خدا دور است اون شخصیتی هست که دلی وی سخت شده است در اصل در روایت های دیگر میگذرد که وقتی انسان دل سخت می شده است در او دل دیگه حقیقت تاثیر نمی کرده است امر معروف و نهی منکر در او دل دیگه داخل نمیشد چون که وای سخت است اصل چیزی نرم و ملایم به خودش میکشه چیز وقتی که سخت شد برای او دوباره یعنی باید نرم کردن و ملایم کردن و برحم آوردن خیلی دشوار و مشکل است به این خاطر جناب پیغمبر گفتن به غیر یاد خدا سخنهای خود را زیاد نکنه اگر زیاد کرده ایرانیق بدانه که دلهای شما را سخت میکنه دل که سخت شید شما از خدا دور میشوی از رضای خدا از محبت خدا از فرمانبرداری و اطاعت خدا دور میشوی رسول اکرم صلی الله علیه و را پرسیدن گفتن یا رسول الله ای المسلم افضل گفتن یا رسول الله بهترین مسلمان کدام مسلمان است کدام مسلمان بهتر است بهترین شخصیت در بین مسلمان ها کدام شخصیت است پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم جواب گفتند: من سلم المسلمون من لسانه و یده تن بهترین مسلمان شخصیتی هست که مردم از دست از زبانش سلامت بمانند به زبانش مردم آزار ندهد به زبانش گفتاری بد نداشته باشد به زبانش دشنام نکنه غیبت نکنه حقارت نکنه مینت نکنه تعنه نکنه زبانش قطی مردم آزار ندیه به دستشم مردم ضرر نرسانه به دستشم شخصیتی را آزار ندیه بهترین مسلمان پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن همون شخصیت است شخصیتی هست که یعنی که مردم از دست زبانی وای سلامت بمانند